allah tukwebaza olwobuwangazi bwomuwadde okutuka ku myaka etaga mumukaaga aye allah tukusaba obeere ngaomukulemberako byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga byonna aye allah tukusaba obeere ngaomukuuma ngaomusako obukuumi bwa omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu allah obeere ngaomulaga ebirungi ebyereere era ngaomuteeka mubantu abalungi allah tukusaba oteeka emikisa ku buganda ne uganda bonna allah afe nga tuli wano mu maaso gabeene tukusaba allah waffe gwe wenyini gwossa emikisa gyonna osiikisa mu bakulembeza eggwanga babeere nga batusaasira engalo tuzogere bannange mama. alaikum warahmatullahi wabarakatu mbalamusaako mwenna bannauganda tariki nkatage emanya programu embuga bamunamukuna butamala emirundi olunaku lwa sande akadde mukalaba abantu bangi bemukola ku sande bamuva mubasinzizo aba tuli mukisiibo tutekateeka kuba nti mubafutaari abasiraamu abasiiba mbebaza okuba nti mukutte ekisiibo nga mukitambuza saballa amaliyo bina bemumusaba nempeera abeere nga agiba omanyi kyanaku nnyo okuba nti okola omulimu alimatofuna mpeera yaago naye nsaba allah abeere nga ffena basiibye atuwa empeera yokusiiba era tusobozi okuba nga tumalako ekisiibo kino tumusabe edduwa abe nga tutereeza bino bitaga kuba nga tutereerezebwa olamu bwaffe atumalire ebyetaavuo byaffe bingi nnyo wamu nokuba ntatereeza ensi yattu uganda embeera naye eriwo tunsubira zi sanctions zitaibwa ku bakungu tuwulira ku mbeera eri kabaka eh, byona byona bingi ebitambula mu ggwanga naye nsaba mukama bere nga bitumalira essawa yino obanga ntuuse ne mukutamala emirundi abeera waali mu nyumba lima twogera ku nsonga ez'enjawulo naye nga olunaku olwali tugenda batwogera ku nsonga nze nno yanenyamiza ennyo eyamazeemu amaanyi era ngaetedde ennaku ku mutima yensonga eyakabaka weyavayo kuba nti akuza amazaalibwa ge ag'obuto ag'emyaka enkagamu mukaaga naye okuba lweyavaayo kuba nti alabikako eri obuganda nga weyasiima bingi ebyogeddwa bingi ebimukoleddwako social media efuuse kuba nti nno kabaka afuuse ekyokuzanyirwako era abantu bavudde ne babeera nga balumba mayega ku kikola kyeyakolera katikkiro kabaka afe obeera okuba nti yalese kabaka okuba nti amwita tumulabeko okuba nga akuza amatikkira naye kyannaku okuba nti ebbanga lya kabaka lyamaze ng'ali ebweru gyali oba nga talabikako bangi era badde boogera nga banenya mayega nti owekitiibwa omutanda ali ludde otagaloba nti tumulabako weyasazeho okuba nti amulitako eri obuganda gye buli naye ate era byamufuukidde ebizibu era mu nsonga yennyini n'omukukunavutamala emindu yabaddeko ku mpewo emu yabadde nabadde mugoberera navayo nakolokota mayega ku nsonga eyo era nga olwaliro ndi mu nyumba naye era ndi mu nyumba nagenda kuba tunyonyola biki lwaki mayega kazi tukamutereddwako nalwaki embeera ewe eri mu buganda lwaki abantu bavuddeo kuba nti ensonga e bagiteekako nnyo essira nokuba nti bagala okuba nti bamanya ekituufu kiwe kino oba nga kitambula omukulu tamale ogambye tokolokota nkozesa kigambo kikyamu hmm. hmm. nti ndaba abantu bebatalaba wangambo ino rumanyo yes mm ndaba abantu bebatakolaki bebatalaba nabagaa nti erinnya ya si yosefu hmm. sinze yusufu hmm. naye bantwala mu kyaki okumbatiza nga nemyaka egi esatu nenkuba faaza ekiwo nenfuluma mukulu tamale wamu kuba kigo oba wamukeka nagwa ku myaka esatu toli musambwa oli muntu gwe kweri 1964 hmm. i was taken to a church for baptism kakati mm-hmm. ati that time hmm. nga basoma mu kitabo kyamanya agalimu hmm. i would have been george william ebalibagala okubatizabalibagala okumbatiza naye nga ku kyalo kuliko omusajja bamwita george mesi george mesi mutabani we bamwitanga sematimba yali mupoliisi eyawingi abaali ku mulembe gwa miino sematimba amini yamwogerako musajja mukozi nnyo naye bamuwalanula eggwanga lye mm. yali mupolisi eyabwenge mm. kati sematimba we yaleetanga erikubota ku kyalo ngayama osomero tigasoma mm. this is my first time to sun helicopter landing okay. the second time is when Amin visited my area Kalisizo and I recited the poem for Idi Amin mm. nankwata ne mu ngalo amabasa tegaaliwo gajasandisheki handshake mm. ninfuuka celebrity kuchara okay kakati george mese mm. yazaalanga sematimba sematimba nalaba enkoko n'enkota y'ettooke nga maama mm. wagiteekamu erikopula neŋŋamba ekyasinga okunsomesa enkoko eh, teyinza kulinyamuinongi nesigirinya <laughs> <laughs> enkoko eh, yakusooka okulinnyonyinowulira eh. nomo nogamnali eh. mupisiri enkoko nerinnya mu nyonyinga tekisoboka enkoko teyinza kulinnya mu nyonyi nesigirinyamu wadazitirikwaya hmm. okulinnya mu nyonyi kati olwokubanga taata we george mese yali amanyiddwa nnyo hmm. olwa sematimba omwana we hmm. yaletanga enyonyi kukyalo <laughs> baagala okuntumaani jonje eh? naye newuunya omwana ow'emyaka esatu bwadda mu caki bwati nti olwatuuka ku kereziya hmm. nembuuza baliwo abagatuuma najja nerinnya lyange lya jjajja eh, nti maama naabekyalo bayogera nti hmm. mukamirundi yazaala omusambu <laughs> nayogera nina emyezi mukaaga kakati hmm. kakati faaza bamwyitanga majenjeeke ah. bakeberanga mu bitabo ne batuuma amanya yali aleesa amazzi alina omwana ngu mulala ekikola naye bafaaza ekikolaye ah, baali bamuyiwa amazzi mukei naye olafaaza ah, eh, <laughs> ono mulala mm. bafaaza ekigwo <laughs> nkola yammwe <laughs> simanyi oba biki ebibaliko kiraka omwana yagenda okudda mubigere byokakati maama ye yasigalayo hmm. kafaza yadduka mwekereziya neyekweka <laughs> bwobeera gwe <laughs> akavuuka kagende bwobeera gwe osobola okusigalawo mama wange ne bamugamba hmm. tya akaana ako kalina amaanyi mangi nnyo ah. naye mukatwale eka mukatereeze <laughs> infact ne ripooti yange eya p3 ah. omusomesa yateekako taamale mugezi mulungi nnyo naye ayina ekimuliko eh, thetchidentified hmm. kubanga nze nga nyinza okubula ebbanga ninkumao byonna nembikola nga mbadde soma ne raisinganga questions E- enkambwe ennyo ensumbu abasomesa <laughs> eh. nawandikako ebbaluwa omusomesa yatugamba eh. rit an imaginary story eh. imagined ah, anti imagined myself hmm. as a lavelerator from one of the students the teacherninga lavelerator yanteeka mu baasa hmm. nantwala mu leta box mu post office nanteekamu ngaenyonyoga mm -hmm. Mhm. ebbaluwa endala nezijja nezinkoonaku mhm. najja nanziyona nteeka mukaleegake nekulira ebugumu for the first time <laughs> nantwala nayeyambula nansoma mhm. naye nze yansoma nga ntunda ku bisambi they told me <laughs> bagamba tikyakyaliyo eh. was a very beautiful yanga garo mm. nga muwala mulungi nnyo mukyala mpungu bagajali naye kati ndooza mukazi mukulu kati mm. ekitabu kyange kyajja kyokka nebantwala mu staff lomu there was a common face there. Mugurusi mm. Rambosa, did you understand the assignment? Once, yes, I did. Mm. What did the teacher tell you to do? To write an imaginary story. Mm. And I imagine myself as a lovely writer. Gand call your father. Mm. Why you name call a muchinana? nga bakutuma kitaawo ogulaki abaku street eh. naye omusajja omwana yagula omusajja n'amukuba emigo naye nanasente zange netutya obagula kakola <laughs> kanetandika kukola negenda wa brother wange mm. he was also stubborn hmm, what did he say what did he do Ti say he wrote a love letter mm. kakati staff was split into two okay headmaster bamwitanga benardini kumalaki mm. yali brother nga ndi mu alubaka mataza school mm. nalulinga nagamba one this boy reasoned beyond the imagination of a teacher mm -hmm. two a stubborn boy must be clever mm. three he can make a good journalist okay. four the teacher cannot continue teaching him eh. i taught literature myself and i got credit three bangu bamukirasi mm. ate nga omusomesa anajja ti omusomesa bwe yajjanga nga abaana basekera eribasaa eh, nti ono muyizi mulungi nnyo takwana bayizi akwana basomesa <laughs> kakati bwe ntuuka mu kitange naditekitinga hmm. ti omwana ono awakana nnyo nze navaako mukatanda nga nemyaka ena twalina omusajja ku kyalo ngaaguze ebibanja abimazeeko hmm. kati abasajja ne batuula ewaffe nebatula nekitange nga mugezi nyo nebamubuuza lwaki ono agula ebibanja byaffe hmm. nebagamba nti sente zakuwola azisuza kumalaalo nebatula wa sebastiane hmm. sente bwaba akola kozi sebastiane was wise sebastiane bwebageranga okwewola sente ngaabaga nti komawo oluvanyuma lwenaku satu why he didn't want the villagers to know that he was keeping the money in his house hmm. baali girumbi mm. kakati bano bagamba bali mu nyumba nga batudde ngaebibanja abimaze ku kyalo ndi wa myaka eki nava mu katanda kange nezia mu mitingi nga taata atudde n'abantu nemugamba nti taata sebastiani sente tazisuza ku malaalo hmm. awola batasobola kusasula netyayo mu katanda badduka emisindo okufumuka mu nju omwana wemyaka emyaka enaobudde olukiiko eh, nava mu katanda kange negenda mudiiro abasajja abakulu we batudde kakati kitange kyavaga nti no omwana ono kamutwale mubakulisitaayo hmm. saalisomye hmm. kuba bali ate singa bakadde bange tebaali basomye baali nzise hmm. kati twaliwo ku village nga kuliko omukyalo wenkima bamwitanga eh, gonnamuddu abenkima okuva edda ukasho yogera ndi unofa kutu abebika bya baganda mm. you find many people who are not related nuzo yeah. ntibali related mm. kati fetu bala bubazi tionani ti nenganya na ye miaka oyo muganda wan ona kati namudu yali mukristayo mm. yavaga amba mirundi ti umwana uno kamutwale mba kristayo asome asome mm. kubanga ngaye ngabaga mpakana nnyo ngaba poto Mm. At that time in the 60s, it was not easy a Catholic parent to take his kid to an Anglican school. Era twatambulanga bwe tuti. Hmm. Yuma eyange erina green nga aba protestant balina gundi pink hmm. nga abakatoliki balina bulu. That's why nga nayi nga nayi tutesobola kugwa. Hmm. Kuba it had a monopoly. Yeah, yeah, yeah, okay. naye kati buli ssomero litungisakibiryagala hmm. naye bwewalaba nga omwana ayambadde pink ngaomenye mukristaayo oyo yaganye okugenda ku ssomero hmm. kubanga essomero lyabakristaayo liri alaga eno bwewalaba nga abambadde green 69 that was umeya hmm. bwewalaba nga abambadde blu roman catholics ne kaki kati nantwalayo i remember ti omwana tebamukkirizanga kusoma bino pulezidenti byabagamba nasale biki ah. bwewabanga tosobola kwekwata ku kutu nga ne mu baasi tosasula ah. eh, omwana tasobola kwekwata ku kutu kudenti byadmited atsl naye ekyanyamba nti abakristaayo balina sande sukuul mwezi muyita nasale ah, kubanga ate abakatuliki balina mujiji ate gugenda mu bantu bakulu so i was admitted at matale mix primary school anangirikane sukulu naye nabayamba kanisa yabwe yatigwako akasolya neamba opurezidenti nabawo obukadde butaano mm. eh, nembazimbirawo nebizimbe bisatu essomero lyange nalizimbanalizimba nalizimba eh, mm. mm. mwenasomera because i was a catholic taken to anangirikane ki era abaana bange bonna basenze tolaba bebayo kyebuddo hmm. anglican school era nabazaayo hmm. kuba nasomeramuki kakati bwetuba abakristaayo abo twali tulina eddiini nga tugisoma hmm. nga tulina omusomesa bamuyita kide kide yali musajja mukulu ngaayambala esaati njeru very smart abasomesa bedda baali smart babaleetera eggaali mu nsanvu awo amini ezirimu gundi eno tikitikitikiti bayita laleezaki hmm. ah, eh, eh, naye nga nekukasozi akolaki hmm. akateteza simanyi mulimu akateteza simanyi ki hmm. nga bafuna siringi bisatu mwaka the economy was well ndaba bano nti emmere tewali mmere batugamba nga mutwale eminwe eki buli mwana alize eminwe esatu netampeko yebijanjaa nebafumba ku ssomero Ah, emiro gyamatooke esatu nebafumba emmere netulya hmm. tulina omusajja nga bamwita kavuma nabaana bebakyaliwo kavuma yaletanga emmere ku ssomero hmm. nga ekitabo bwekigwako nebabala 48 pages bakuwa ekirala bweoba wakikuuma bulungi 96 pages ogenda wa mukulu wa ssomero what happened corruption anti corruption babbi ebigezo eh, byabaana hmm. okusooka okulya ekigambo nvumbo ngaebigezo byabaana byebagenda okukola bisula ku poliisi era bagambanga nti envumbo kweri duiti naw olabe obubbi obuli mubigezo hmm. kyobola nti ffe nze nafuna maxi 23 nebampita ebusuubizi naye anti fasigulegi yali ku 21 twakolangaiki mathematics english ne, ne general paper mm. nafuna marks bibiri mwasatu ah. anti wali bubi nga masomero gakola first grade mm. nakyo intellect tikiriyo hmm. era kati byakoma amasomero tigakyasobola kuproducinga baana bagezi nakyo intelect twaliko nakyo intelect hmm. era iremembe ebigezo twabikolera mu kanisa tewali akoppa hmm. yes kakati bampita ebusuubizi naye nga navuma omusomesa omukazi baluwa yange nagirekayo koza mponya kati anyumiza banne tibamwise ebusuubizi ti taata wange yali agala nnyo ngende mubusomesa hmm. nga nange enjagala nnyo ngende mubusomesa musekendi yankomewo teaching plas bebenaleka mu p5 embooko <laughs> kale naba obwongo tichaiakaisamwe <laughs> kati omukazi gwenavuma ku somero omusomesa bamwitanga nantongo ebaluwa nagirekayo because i was very stable kuzinga twaba kusomero <laughs> anyumiza banabagamba ti ekyo bakiyita ebusuubizi mm. naye admission nagirekayo mugundi empost office ekaliisizo by the time bagenda ogijayo nga admission ziwet mpona okusomesa mukulu wange kwekujaali asoma nairobi nagandoisudugotu e secondary school iye nga tata wange ali disappointed hmm. amanyi sekendiya bwovanga muse emyaka ebiri mubusomesa ogenda ku teaching nze njagala kukuba mbaoko <laughs> babe naleka mu p5 embokati wano wenfunye olugero lwa yozefu hmm. ti yozefu baganda be yalotanga ebirooto nebakolaki thats when ntuka mu p7 bagamba you must have a second name ah! omusomesa kidde atusomesezza olugero lwaki lwa yozefu hmm. bwe yalaba tebadda n'atumayo yozefu sekalotera wuuyo leero tunamutta katumusule mu luzzi nti ensolo embi yeyamulya ono yusufu hmm. eyagenda emisiri hmm. tuinterpret ebirooto bya falaawo nendyagala I put on Joseph not because it was my Christian name. Mm -hmm. uh -uh, mm. Because I admired the story of Joseph. Okay. Joseph, I've never been baptized Joseph. muto wange anzirako yafa ye yosefu mm. kafero how could we share the same, the same name mwituka mu p7 baga nti aa ah, you need a christian name ninga mm. mutekeko eryo ndisibirenga nti mukyaki mm. wapi mm. byagaana <laughs> byagaana <laughs> <laughs> bwe mutobe twambadde amasuuti eh. mutuyita bantu kakati today eh. Eh. you see since then hmm. when i tell you something nenkubulya nenkubalira ensonga kumi olaba munaana zirabika kakati gwe kankubuulire hmm. let me first of all tell you nti who would be the biggest loser and who is the biggest loser in this game is museven era museven tunatera omumuta museven tunatera omumuta lwaki because hmm. museven tategeera balabe be yes museven is a highly intelligent man hmm. ye talowoleza mu assassinationes alowooza mu manipulation they can give you a political rope, rope and you hunger yourself. Mm-hmm. Mm -hmm. Na ya chibi ya chiri mugolo kipu umurungi kumudiza pasi. Mm. Na, ni ye yula ni ye yula. Bumoba muina golo kipa atali munywevu temumuweleza mba buli akukwata akukiria linga. Mm. Kakati abantu mu government yenu Museveni bamulekera ebizibu. Okay. Kati lwokuba ye Katonda amuyamba ayina emikisa gye. Politics mm. is luck. museveni is a lucky man bobi wine is a lucky man mm. besigye talina laka nemugisa muntu bobi wine is a lucky man, a lucky man. Mm. in politics politics determine even the war gwetunuulira abantu katumba amala alwanya entalo mmeka aine aina esasi mubiri no. sala aina amasasi mubiri nomukono gwogumugwacyanga mm. mm. kasirye gwanga yafudde n'amasasi kkumi era napoleon bonaparte bwe yabanga ayina abajasi bayagala okusindika ku lutalo yamalanga kutunulira emikisa gyabwe katumba omala iziraeman museveni iziraka eman hmm. bobi wine iziraka eman politics is determined and war nesoka lak omupiira olutalo politics iziraka mpozi ne business nabyo lak hmm. hmm. nti at right place at the right time kakati hmm. tunulya mukino museveni has been fighting a battle with mengo abemengo bagezabemengo bagezi museveni hmm. kyawonye kuba emengo kiri eki abataka beyasookamu ngalooza bangu hmm. nebamulemerera museveni has been lucky ti kabaka ayagala nnyo sente n'abagereka ayagala nnyo sente kakati bwekyebakola ne baleeta bamanemekas kabaka wants money is of many generation am developing nedira nkima obwakabakakyenkubulya ekyo kibuuzo enyaba yafumbira omusajja ow'enkima lidayi bagaine wezeha nze namusooka ku nsi nemufunyeomusanti blakamkugambyeamu developing theory dazenti kabaka wanti mane this is money generation kakati president museveni mm. yakola n'abataka beyasooka okukola nabo okay. abataka nebamugamba tumusimbire n'omutu bamuzukulu mm. wakatongole mm. abataka museveni yasooka ga nti kabaka bamutumisa abataka believing mm. that the bataka were simple okay. these were traditionalists hmm. ab'obukanzu mm. bo baagala nnono yaabwe hmm. museveni mm. abataka bamulemerera kakati bwe bamulemerera bamayiga ne bajja the money makers abaagala sente mengo became a money oriented institution mm. mane kakati bamayiga bakozi basente bamakubuya kabaka yakwata institution yemengo najiwa abakozi basente kabaka mukozi wa sente nabagereka mukozi wa sente mayiga mukozi wa sente museveni naye bano bawagira nebamuzanyamu eh, eh, nabawa concessions tutese kakati the, what, where are we going now the first thing museveni made tayari Museveni created two institutions in the constitution President Museveni said we are going to restore traditional institutions mm. genda okebere dictionary ekigambo restore means putting something back to its original state mm. kakati president museveni what many Uganda, baganda don't know we have two institutions mm. in our constitution mm -hmm. tuyina a regional government mm. gyebayita regional tier bano bagigaana why a regional tier a tier means a chamber mm. above others mm. that by the time this regional government was made was established we had already established district councils mm. So above the district was a region. Mm-hmm. This is what they said regional tier. Remove the tier. It remains the same. Museveni restored government ya Buganda obate gye yakuba mu nkaaga mu mukaaga under the obat Buganda government was a regional government. Mm. It was not a federal government. Mm. It was not a state government. It was a regional, regional government. government. Museveni n'agiteeka mu constitution mweri mm. ne bagigaana ab'emmengo. in the same constitution we have a government traditional leaders shall eh, establish their own government mm. traditional leader asobola okuteekawo gavumenti ye otegere gavumenti ebiri hmm, museveni restored gavumenti obote gye yakuba mu nkaaga mu mukaaga eya buganda yeah. abemengo nebagigaana hmm. the opted for this one bakwata abaganda obujega nebadya old names nebateka ku new institutions hmm. the current rukiiko ati mengo is not the rukiiko of buganda byawukana bwebiti hmm. olukiiko mwekyemutamanyi kiri bwekiti naalongo kasa bagamba nti omukolo guno gukolebwa vagini toga nti baleete naalongo the fact that oyo naalongo oyo muwumule kasa baga nti muleete mukamirundi oyo muwumule hmm. oyo bamuwumula dde amatu <laughs> takola mikolo gya vagini <laughs> oyo muwumula amatu <laughs> amatu bagawumula dda <laughs> abasajja bano eh. constitution ya uganda ekugamba there is no traditional leader who has political and judicial powers like those in the hands of an elosiwano chair person teri mufuzi wa nnono mhm. ayina buyinza obw'ekiramuzi n'obwebyobufuzi obwenkata chairman welosiwano lwaki tebabatwala mu kooti ya kisekwa eya buganda because you cannot give out what you don't have mm. there is no traditional leader in uganda who, is, mm. who has more powers of ekiramuzi obusala emisango mm. of political power tewali kabaka wa buganda yenkata chairman wero siwon chairman wero siwon asinga kabaka mm. landiyite political powers political power and judicial and judicial ebyo babyesigaliza gavumenti yabisigaza okay kakati eyayokya olubiri lwe bamunaanika bamutwalawa ku polisi ye bamunaanika kabaka ye moses kakati kitege what does it mean you cannot give out what you don't have yeah. which means abemmengo bagana okuzzaawo regional gavumenti obate gyeyakuba mu nkaaga mu nkaaga ne booputinga ku kino kabaka natuzeyo mu medieval ages kyekimubwejabwenya kabaka yatyayanti yenkubuulire nti tunuulira hmm. olukiiko lwa buganda obubotero yakuba mu nkaaga mu mukaaga hmm. lwalimu ababaka kinanamu aba nga saabasajja kabaka alonda aba basatu siri kabaka nominees the 20 county chiefs enkaaga hmm. the 6 mps were elected by university suffrage mulukiiko lwa buganda ani mulonda aliyo alunubaliwa lukiiko lwa buganda ani mulonda aliyo mudire ekigaali mukiteekako namba puliti za motoka tuhuduwinke baganda kabaka naye kimukwatiddeyo wulira anti hmm. nkubuire tuli ku sisimu za nansi lmake conclusion hmm. okitegedde nti olukiiko lwa buganda the onl share name si lwe runo museveni restored the 1966 government that obet abolished he also, he also mm. put in, in a structure where there was no regional government mm. where there is a traditional leader kuba ebyo temubyawula hmm. si buli region yonna nti buli kitundu kyalina kabaka kakati bano bajja ne baleeta tudime sefaayi the influence of the kabaka ne bagamba buli district eyagala okuteekawo kabaka muteekewo do you know what it means bakabaka bagwemu amaanyi tulaba emotoka eziko limited kati mwinda bakabaka ababambala lugabiri bagwemu amaanyi once youcreate many then hmm. youare demystifying the original tebakitegeera bamayiga tebasoma political science how many kings do you have erayo gavumenti tobiyibuulira hmm. buli kabaka yenna mu uganda emuwa miliyoni ezi tano bakabaka bonna mu uganda bakumibwa ba special forces is a question of your people's status waliwo mugundi muprotoco mulimu nti kabaka wa buganda yasooka nekuddako wagundikubanga how do you evaluate muyinza okusanga wano nga kabaka wabagiso hmm. akati ngaakulosa ekenya muyinza okusanga nga mumbere amaanyi gayina mugayina abakonjo bali miliyoni kumi bonna ye kabaka wabnekomwaztmilliyoni hmm. people akulusi muja lwaki luta jawan luta jawan musebeji holo hmm. eh, district in kenya called eh, eh, teso district hmm. emolimoli kabaka wabacyoli Mm. abagundi abo abaluwo ne kenya gyebali kati ah, gavumenti yo yakyetegula these are equals mm. oba gwe kabaka wa buganda oba wani oba wani nga bagamba mu un nti olwo presidence ayiku yes mm. kakati eyo eh, point namba emu nti these the mayegas the macubuyas bakola ekintu nebakizanyirako abaganda nti baddira new institution nebagituuma amanya amakadde mm. kyebakwatiddeyo whatever you want to do you don't have political power you don't have judicial power byakutegeeragana olukiiko lwa buganda si lulonde hmm. era njagala obubabuulira olwaleero buganda negwamu ekizibu nemugaa nti mayiga ye katikkiro nafuuka ah, gundi nafuuka eh, eh, eh, gundi sapolo kagwa mufa kuba bano abalimu yabalonda hmm. onosemakukira nalonda mike ajja kutulanga nenabagereka bajuze olukiiko lwabaganda balujuzemu abaabo w mm. olukiiko lwabaganda oluli emengo thenn kati nebajja nebajja ku land board buganda land board obotege yakuba mm. yali efuga mayiro akenda teyafuga nga esteeti yakabaka mu buganda basangamu sikoya mairo za 19 mu lukaaga kabaka bamuwako bisatu muataano zokka ani amuwaako abazungu hmm. yes kakati bano bamayiga bwebajja bamakubuya baali bagezi bakiwala bimale we nebalimba museveni tudiza amasaza tudi omusajja bidandi n'abagamba museveni tokwata disitulikiti yedikwota zimasaza ku buddiza buganda hmm. this were not their institutions abaganda bayokya embuga zamagombola namasaza mu 958 to be represented into the lukiiko kakati bana abasajja bamakubu yabamayega baani balimba museveni tudize amagombolo amagombolo gaabwe gundi gombolola headquarters ye nga president museveni gyatamanyi hmm. nti buli ewali esaza waliwo sikoya maro za 3 mwezi ekumi n'omukaaga za mwami wasaza Mhm. ekumi nomukaaga za lusuku lwa mwami wa saza mm. because until 1928 those kasaza chiefs were not, chiefs were not transferable okay. it was after 1928 when the governor made reforms and baganda chiefs became transferable and as a result the revenue collection in buganda yarising ya, ya, ya atenfollowed Ah. kakati bano gwebolaba balwanira ekasangati toga nti balwanira bizimbe ah. weba balwanira emasaka toga nti balwanira bizimbe balwanira square miles asatu mubiri kubisaamu zozozikyaliwo buli gombolola ya buganda weri waliwo square miles kumi zebagala they are writing the 19 agrument bakiwalabemale bagaga bavundu ogambe zinakuwasatu mubiri yes waliwo kumi kumi anti ogambye ti buli ewali egombolola hmm. waliwo sqwaya miles kumi buli ewali esaza waliwo sqwaya miles asatu mumeka times 18 kuba amasaza abiri gagenda oh, kakati bano bambe kiwala bimale bazanya museveni e- e- kati badidde buganda land board badidde erinnya ekadde balitaddeko kabaka yali ayina squaya miles ebisatu mwatano kati yayingidde omutwalo sahale johnson mu ndagaano y'olwenda yagamba mairozi nakenda nkalekedde abaliddawo kubanga mmwe abaami abatono mujja kusiriwala muliguza abaamasamba bwe musiriwalanga mulitunde mulinywemu omwenge mutunde eryammwe nalitekako n'akakiiko mairo akenda tekaali kakabaka mairo akenda kabaganda abaliddawo nga tekafugibwa nga kafugibwa buganda land board etali eno eno buganda land board ya kabaka it has no political and judicial powers kuba kabaka taziina kabaka mu kifo ky'okuteekawo gavumenti ya region obote gye yakuba yakwata kino eki kimwatufugira bamayiga mwe babiddeanti kasobokaobukumi kunokwata wa buganda land board n'omutwala emisinde weyadazigete the powers weyamayiroza ebisatu mwatanuzize akenda sikake akenda kabaganda anti kyenkubuulira nze nga nayagadde okuba sikulira enkukunyi hmm. nkuba maapu ya uganda nenteekako nti wali sita wano ezo bisatu mwatano zino ate constitution yagamba hmm. nti akenda abaganda nabe bawangula olutalo buli ali mukenda wawe mboka evuga buvuzi mbokbatwala kiwalabye malenga talinya naye abaganda tibamanyi badidde lyabufuzi hmm. bakiwalabye male bagaga bazibu abambeja tibalina kyebalya abalangira tibalina kyebalya kaka negamba katikkiro alondibwa bulondebwa hmm. the katikkiro of buganda is erected by erect college by the lukiiko kakati kabaka nebabatuma ba minisita a minister mm. doesn't mean what type of minister who does not have political and judicial power nobody will say yes attorney general how can an attorney general have no political power and judicial makubuya where did you go to school mzee tamari mchanga kabaka afizwa kuna mulondo ye adamu adamu buganda chinda mwesa yes, yes. kizuri bwena bakatikkiro ab'enjawulo anti nkubaoli balondebwa batya let me tell you mm. katikkiro wa buganda alondebwa obulondebwa era let me tell you mm. 1955 namirembe agreement hmm. reformed the kingdom the kabaka became a constitutional monarchy hmm. and the powers were vested in an elected katikiro and elected ruchiko Since from 1955, mm. Buganda Katikiros are erected by the Electoral College, the Luchiko. Mm-hmm. They first erect the Luchiko mm by universal suffrage. I've already explained that the Luchiko but abolished 1966 was composed of Sri Kabaka's nominees, the 27 county chiefs that were appointed by the governor in consultation with the Kabaka, but baganda used to elect 60 mps by universal suffrage olukiiko lwa buganda mm. this one is a misnoma teruliyo omutwala kaguddeyo yeyita olukiiko lwa buganda oyo nokwata fal nomuba nomuba nomuba nadduka tayinaka nokwata kiwalabyemale ne buganda land board nokwata fal nokwata mayuka nokwata fal nadduka oyo oyo mayiga wololi wa kabaka si katikkiro hmm. mayanja mu 1954 bateekawo okulonda katikkiro matayo mugwanya bamuwanguza obululu obwo matayo mugwanya yali mukatuliki hmm. matayo mugwanya bwebawaŋanguza sekabaka muteesa hmm. abakatuliki baali bakonsipayalinzi baleaders abaaliwo thats why our kiran eyenkima eri split ntutu kabaka e buganda king kabaka does not belong to the manke kiran the first manke kiran kabaka is mutebi in our history owenkima twalye bwakabaka because mugema the custodian of the kingdom would be possessed by the misambo of buganda and choose the next king until the 1900 agreement. Mm. Kakati, these people knew. How would we know that you are possessed? To be new to what we ate kabaka aidya ekika kyamaama we hmm. twenebo every kiran to get a king kakati sabasajja kabaka mutebi yeddira nkima mutesa made rong uh, an abnormality hmm. nawasa mu kika kyekimu that's why the reigning mugema of that time connived with the british to deposit the batekako omulala yamujooga yawasambala hmm. yawasawa enkima ekitakkirizibwa hmm. kabaka wankimu ate ekikomuitira okumanya abaganda bagezi kabaka yedya kika kya maamawe n'omukyotala yedya kika kya maamawe era bino bebawega nti musajja wa kabaka hmm. musajja wa kabaka means gwe tolina kika mu baganda mwova eh. tekitegeeza kulozensude kabaka ah, ah. omuganda bwaba yeyanjula ewa kabaka amugamba kati nganze hmm. nti fe bajjajjaabo de kabaka werono amwenkimamaani emankimaani hmm. because all of the clans of buganda we assigned have a role they play in the palace abenkima fe tuli bajjajja ba buganda era tetufukamirira kabaka hmm. n'abengo Mm. ei kakati ate abomuso bo be bagenda naye mu toireti ne toireti pe eh, era gyobulabalonda nabagereka omutuufu era wamuso olabye bawakana abensenene i don't know what you do uganda ask <laughs> naye manye abali prominent mm. nti ekika kyente katemulaba ekika kyente mm. kyajja mu buganda mu 1911 era abamu bagamba nti kikere abalabaga nti ente ya lumongwe mhm. abalabaga nti ente mm. etalina muki eh, buli kika kiyina nekinyomo n'amazzi gki kyobalaba mbagamba bano abawesitaana tibwekituuka ku ssente abaganda twagala ssente tewali muganda akugamba ti neddira sente taliyo ne ku mukazi bwekiri mm. teri akugamba nti nze neddira mukazi ng'akabbiro kikooyi oba nnika byombi tubyagala sente n'abakazi n'abasajja muleke kulowooza nti mumwe oba sente zammwe muzikubeko amanya gamwe buli wamu wonna wali sente nebazijjawo buli wali sente nebazijjawo buli wali sente mumwazijjawo muzikubeko amanya ga mwetuziraba oganya okunza ekibuzo kyakiriwa okuva kyenda muesatuonoono kyenkugambye kiri kimu hmm. the last katikiro mu buganda mayanja nkanyi hmm. stood with four people masembe kabali hmm. muliira n'obuli bwe yafuna bwebuli mm. kakati nkugambye nti abaganda bababbira ku kintu kimu mayiga sikatikkiro wa buganda mayiga wolole wa kabaka kubanga ye wolole wakabakaantikubuuliddewolole wa kabaka olwokuba talina political power na judicial ye kabaka yasalawo agaana okutwala gavumenti e, kitaawe gye yalimu mm. natuzeyo mu medieval ages bonna bebamugambye katikero wa buganda yasembayo lima yanja nkanjiti wali katikero bano bawolole bano bawolole bakabaka basisanti be yes kubanga kasita ogaana ekisooka hmm. kabaka yagaana okukkiriza okuzzawo gavumenti yali kitaabwe gye yalekawo obote gye yakuba museveni n'agituddizao muconstitution mweri regional tier lwaki kabaka akikola bwa anti in under regional government hmm. mujja kulonda olukiiko lwa buganda naye ate kale ekikwewunyisa bamanyi gaabo tebabala hmm. kabaka bamuwako 15 percent of the lukiiko standing committee why what you don't know kyemuyina okwekkaanya kati kumanyigo oyo nebanabagerekakubuulirakyolesa byakinkabaka eh. yakola embeera eno eh. kuba lyendeza katikkiro eh. twakiteka mayiga yekayekaugambye nti bonna babadde bawolole be kabaka yatuzayo mu medival agenskyolemeddwa mm. to explain mm. the are two issues ive told you there are two institutions in the constitution yes museveni list toward mm. the, the government of buganda that but abolished eh, original original yaddawo yes bano kye baakola mm. ne bakwata kino ekiri tradition mm. nebakwata kino nebakifuulakifuulakirikokwata kyewalabye mubare oba buganda land board mumaya nobakuba nobaasa emitwe tewali webakuwaa n'omudusa emisinde talina bwakanolukiiko lwa buganda teruliyo ono this is called kabakas advisory council nange ensonga yange eriwo eti bwekibanga museveni yatuistoringa kiri kyali nga kabaka yadda mu kyenda mwesa kitegeeza yeyateekawo embeera ah. lwaki mayigaanti nkugambye ndikakati weya mu moving in hmm. ti bwe bateekawo kino ekyakabaka hmm. nga yalonda natuzayo medieval ages he lost why hmm. andana erekitedi lukiiko nga simayiga yalulonda n'abaami abamasaza the wouldnt be any way how mayiga and nabagereka could hide the kabaka ze sickness do you think you can hide museveni sickness when you have an elected parliamentyes ensonga zo herethi yobwakabaka ani avunanyizibwa ku nsonga ezo katikkiro bwe baba balagira no anti ngubuulya mayiga yabagoba waliwo mumbejalyakubye mayigawhat ave told you nabanonkibagamba nti instead of buying poaching the opposition mm. encourage encourage the opposition mm. that's why museveni came off with the ipod museveni does not want to be haunted by the past mm. tiokosesi interest was interested in decimating mm. opposition yeah. tiobote yali agala single party state mm. abadp ne basala amadeero mm. museveni came up with a solution nebwosala eddiiri olwaleero go back on another ticket bakulete mm. mm. even if you are independent write a memorandum of understanding with the government mm. why the intention of museveni was to maintain the marity party okay. kakati ono ye kabaka mm. yalowooza ngaobote nti kankuliye ekintu ekyange kyenfuga ngaolukiiko lwange mm. abamasaza bange nzimba nimunyiko nokukonyola ah. nimunyiko nokukonyola mayega nadda mu feudalism this is a ah. feudalism as opposed oze wenjaga yekikola opposed any mm. any move mm. to go back ku government ya yatatawe kituufu kakati as a result every institution in mengo was muzzled that's what i tell you nti olwaleero mbadde mpuliriza mbadde mbalaba hmm. okuva gundi lwe yajja nebamaliriza ku friday hmm. ebya organize ya panike hmm. omusajja omu abadde ababulire n'abagamba wadiraiteriyo this morning mbadde mbalaba iwas watching you on my machines omusajja n'abagamba nti abamerica baba blacklistins and nabagamba mmwe mm. nembaga nti ensobi abasajja abo gyebakola bagula zoom thebotzoom system hmm. nga kuliko abantu anamu bameka itikudw accommodate 45 people naye nga bwoba abanene abagiberangako hmm. nga balagira center netabali bonna anamu abana hmm. ye nayogera yekka nono gwayagala nembaga nti sia infiltrated your zoom nze bwe nategerera nti sia is tapping into the gund zoom kyabwa emirundi eki zoom yabwa emirundi esatu nga bagireta bagikola hmm. naye nga batebasobola kutegeera why is it collapsing hmm. ebyuma byamaberika biri byebaali bakozesa byebyagisuulanga hmm. nebaleeta abachina nebaleeta abayizi kozisai ebakolaki whoever eyayogeranga ku zumu nze nabawuliranga ekiri ku zuumu abanene ku zuumu waliwo abanene mm. konze abamerika babawulira mm. sai ewas listening anybody who contributed who used to use zoom waliwo omunene nnyo alinga ebas ye yayogerangako esawa munaana ogwekiro mm. nze nga muwulira naye nga zisobola bakuba nange nalimba kya nti mwagala kunzita kakati omusajja abadde ababuulira nabagaa nti mirundi yabagamba ki this what mirundi used to tell us ah. nti musobeddwekane mukibira ah. at least kakati bulaka ekirujja ekyogera ku lwokunaye kyembadde nkugamba kiri kimu hmm. nti ye kabaka yalowooza nti by creating a personal institution hmm. deceiving baganda deception will benefit hmm. in the process a democratic institution could not allow mayega or another katikiro hmm. to conduct himself the way is conducting kakati aze eriza yes who is to blame kabaka uh, uh, anti nkugambye eh. nti abo abavuuka b'emmengo hmm. bo balowooza nti institution bajja kutiisa abaganda nga buli muganda bamuvuma vuma nse nkube kumalewo amutugudu tubitunkube bano fellowship njikube neyigimalawo n'abamerika ne babayoola kati abamerika bakoze bulanka ceke linnya yoolabe mulinyo mulabe wambala zino zaabamerika <laughs> museveni ajja kulonda baminisita museveni okulonda baminisita yalitubuzizaako ntugani oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted ajja kulonda baminisita abatasobola kuyingira kenyaku boda ya kenya n'omusindika agende awakenyala kakati nkugambaanti mayiga akyasaana okulekulya kiri bwekiti mayaga when you look at mayaga me i know mm. i was very close to the kabaka until recently na bundu yomwachi man mm. even when i went to america watu twasanga ba, babere kame bani mm. de kabaka code mene kintu musoke mirundi ngasi kya kulaba mm. nemuganda nafungirwa mala kubuza kati mala kubuza bawa <laughs> I'm in the government, mm. so I'm no longer free. Mm. Nibaga nti ha, kabaka aido kuga nti ingata cha kulaba. Mm. Ensingo bajikola zi. I've maintained the closeness. Kubanga tingoyo mwala ndagire, omumbeja. Mm. Namula wanganga kabaka taina cha ina. Ngani gome si yaze gulira. Bwibatu kayo ni bagoba guli muntu yenna. Mm. Abaganda bako ganti ya zoro vanyuma ya tegere ichotu kwa chako viduobo. Kakati Mayega has a point. Uh -huh. Nti, he was treating a very difficult patient. Mm. Could he come up and say Kabaka was sick? Mm-hmm. Mm-hmm. Kubanga, that's the problem. Yeah. Singa Kabaka Yaki is a regional tier. A standing committee on Kari Chejabamu Tiramu, mm. a 15%, a Yaman Kumina Batan. Mm. bebaali badde batuula ku nsonga za kabaka kakati mayiga akikola yekka abataka bamuddukako famiry members abalangira n'abambeja bamuddukako mhm. ali yekka talina consultation yeah. I don't, I heard, nti museveni ranga mayiga mm -hmm. over the weekend mm -hmm. namuga nti kabaka endaba gyemulabyemu can even get covid mm -hmm. bwafuna covid abamubi naye badayana obujozi bwabwe obuli mumutwe obujozi obwe bali mumutwe basajja mmwe obutali reasoning nga kabaka ali mumbeera eyo bakuba obutambi i will crush baganda baganda bagambi how can munyankole gandi carry out vaccination on the kabaka are they ano baganda doctor this is a very the kabaka is in a very serious situation mm. awe tugambira nti museveni tujja mmuta kubaba muba mukola ebintu byammwe ebyo mm. notategeera nti diana tayinza kgenda gema kabaka mumbeerera eriwo banoonya kintu kiiwa baganda ku street bwekiri mm. bano aba opposition museveni abawangudde kale let me tell you the opponents of museveni are looking for an opportunity mm. okuyiwa abaganda ku swit bakubye mu buganda ne bakugjamu ate abaganda tebadda museveni talina fomula ekomyawo baganda mm. eyo teriiyo wende baganda go have gone but at the problem nti ate batwakitingenaebasogawerufuaaaganabebasoera bwemunda handling eissu eyakadaga eya parliament you have two challenges ahead mm -hmm. the way the, the speaker is going to be erected mm -hmm. to museveni's cabinet reshaf if you reduce from 8 to 21 mm -hmm. as is planning to do mm -hmm. cabinet ebwenyabwenya abantu aba one the person who has been transferred from a lucrative ministry to a periphery one mm -hmm. anyiga mm -hmm. two a hopeful mm. gwe baliddeko sente nga bamulyako sente mm. abo abaana bamulyako sente nawulidde omusajja ye nawulidde omusajja ngaagamba gundi kitutu mm. tiam gwe toliimu mm -hmm. nanyonyola kitutu nja kukuba pakakati nekitutu mukukubira eh, eh, bagambye mbu bagendagenda mukoti bampabire mm. mbu invad peoples fr yegwe ah, gwenkuba mubutambi yegwe nze namashini zezikola ebyo oba mwekwata mwekka oba mayembe mm. muyina etteeka mu palamenti erivunaana amayembe aa ah, mumpulire kati mumpabirirawa nze ŋenda okukuba mu butambi mbamaze okutegeera toyinza kujjayo mutwe kati waliwo aba agambye hmm. bwaga amasanyalaze museveni aleme kutwetekaku mutowe yateekamu polo zenfu nembakuba <laughs> abawulire hmm. ah, bagambye yabatumiza naye buli omwayingidde ekinya kyemmese <laughs> yali nkubulira negamba nti kabineti lishafu egenda kuleeta museveni obuzibu you have a hopeful gwe babyesen mwyi nti abakazi babebakako kituufu kasolabawaliwo munkonoyes kitutu kitutu vetedi for vice president 레디 페퍼 이거 이거 이거 레디 페퍼 이거 아임마 아임마 진짜 무베고 말이 잘 나로 아니 고리 같이 와 아무리 하고 세 아마 같이 바베 바카나 고 원광 미니스터 바바 소모 세 고마 가속 바 레디 페퍼 이거 부르세데 부베라 무 레디 페퍼 바리 하고 세 kareli kwa kama eh. eh. zamu kwa minister yana eh. ba musubizo kwa kwa kande bisatu mbwa mbwa mbwa tu kwa minister yana kufuna kwa kande bisatu agula woli yagamba omukulisi nabadde kani yakutaddeko nyoko yakutaddeko bamubba bababba bababba nebalya sente waliwo obuvuka buli mu bwefuula obwa state house hmm. abakazi ba palamenti bubazanyirako nebubafungula embugu eh, erinnya lyo libaddeko erinnya lyo libaddeko nebubafungulira embugo nebubalya ne sente hmm, amuteringeyo kakati nkugamba hmm. nti hopeful atafunye gwe baliddeko aminister who has been moved from decorative ministry mm. to periferion will vent his angon mseven mm. the dropty one will vent his angon mseven kakati cabinet reshuffle nobwa speaker bugenda kulietingira mseven twabo mm. already tuina organic case today tufunye blacklisting of the americans yeah. kakati ogatteko lekabaka sickness ya kabaka sickness ya kabaka dala nagema ate kabaka you see yes what have seen about westerners hmm. the, they are honest people um, ah, nti ebyo ah, nkubuulira anti kyenkubuulira even diana nze siri muganda abaana bange si ba medical doctors mm. even if you tell them today dokita mm. mirundi genda okubeeka baka empesa mu muganda this is a delicate situation Hmm. waliwo ekiseera olukusensa abaganda tulutya nnyo hmm. tuluyita mulangira measures hmm. olukusensa belukwata omwana temulinya kitanda omulangira yakyadde you don't have sex why the intention is that orientation should be directed to naye abaganda okumanya bagezi nyina womwana ono ate atakiike walala okiikayo <laughs> naye bwedda tumukwatako oba omuwa ekinusu <laughs> <laughs> atyamwe muganda eh. kakati omukazi omugezi mu famire omwana wa mujjawo bwakwatibwa olukusense hmm. yukoluywa omukyala aba yavaamu nomugamba muganda wange omwana we yakwatiddwa tuliita oluseru hmm. oba olukusense oba omulangira jangu ojjanjaba omwanawo hmm. because the woman is sure that even if this kid is admitted at the hospital mm. and the two of them your husband and omukazi oli eyagenda nyina womwana nbaireekumala mm. they cannot have sex kati omulwadde ayina watuuka nga gwe tekyamukwatako mm. kati kabaka akwatibwako baki doesn't he have his own doctor dayana yalire nse dayana bwe yalize mm. abawesitana nkubuulire theare honest people if you are honest person nga toyina gundi fe why are do we move cautiously twakulya maruku mm nye believe ni wichi kuti fine nkufira yachi hmm. that's why sibba sikola yachi sibba sina kubuza si, ndo wajizi siwana na bantu ii mm. amufiri di maso ni maiko wajizi wachi wajizi wazi muru taru hatibi ya kwekweka wazi abi akwekweka wazi muru taru ah, ah. muba akabona muba akabona babi nondi firi di maso kiti <laughs> njambala era oh, nze newuunya nze kyeneewuunya mm. ye mukazi ono akkiriza bamukweke mm-hmm. nti omukazi oweebwe aa ah, mm. ah, nze nabagamba ti omukazi yenna omugezi mm. gweomusajja kasakwana nakuzaalako omwana kagati gwe ngaatya mukazi we gwejangu nebebi ku mukolo baba tudde ne mukazi we omumuteekeko oveewo <laughs> omukazi amubuze nti oyo omwana wayes <laughs> otherwise ah, no this is why <laughs> mm, babonaabona when thereis a function come wesaze bamubuze eh, oyo omukazi ali mugomesa endungi wani eh, eh, oyo si mujjawo tuyina okyulezi mm. kakati nze mbirina era mbyambala bwentabaala nkubattule nga bwenabattula bali <laughs> waliwo omuyimbi yaga nti yanunkukole kyenakola bali ntabaala eh. nkukube kyenkoze bano nembatuuse heeri ah. nembatuuse okuze nembakuba ejogo nendi bamalamu baddangaolidde nti the westerners mm. this government mm. does not care about the repercussions if even the president if he had asked me mm. one day museveni oyo is honest eh, oba nze yanjagala bwagazi mhm. i went to nbs mm. are floods in iteso nembeera nekibazo nembeera neganda nazaono yali ani nandabanga ntasolinga nabo hmm. these are floods flash floods flash floods gajja amazzi negabimba negagenda hmm. these are not permanent floods eyi the area is flat ki this is anani ogundi hmm. kakati bwandaba nalaba nga simatizizaki bulungi museveni called me naamba I was watching your program. Yes, Your Excellency. Do you think I should go there also? On the program? Eh. Mm. Nimugaye wa Excellency. Do I determine your decisions? Mm. Why not? But he had the courtesy of doing what? If I was there, mm. I would have told the president, leave this issue of the Kabaka to Waganda. To Baganda. Let you enforce the, doc, the kabaka's doctors mm. don't include any nani muganda mm. on this issue nayeba abo badokita deyono nimutfuyekulayekoleka mulabe wali no t tunulya kabaka mm. gundi yeyabadde nayo masiki yamukisenyu ate bano abagugwa nebagaa tumulabye kugundi muduyiro akasajja kabukedde kawumba tuute kafungula ndiga kabaka yabadde awo ali ku duyiro stupidity kakati mayega ayagala okulaga nti no anti ngekontrol ate tugambaani olukiko yaluwamba biki byonna yabiwamba nakawumba omuntu asinga obusiru mu baganda tumuyita mufungula ndiga okutegeera nti endiga nkazi oba nsajja mala giwunzikakikira akasajja kabukedde kafungula ndi kabaka gwe balabye tudeizengo nti akola dduyiro anti kabaka akola dduyiro eyesimbye bwati ngaomusumaali nogamba kabaka gwe kankubuulize hmm. president museveni letas nebusikola kwekyo hmm. if a leader has problems they can design they can design something for him hmm. naye eno katukkirize mm. tekabaka alina sinus hmm. naye eno eh, eh, eh, masiki eyomukisenyu oba yize protesting ekanzu etali mumpale ekanzu teri mumpale kanzu yamujiri gyeyakaba nabagatuddewalbamuwe sente yosini letmiteriyo hmm. tukita political symbolism hmm. after being vaccinated did the kabaka media ne comment mm. no. did he make any comment he didn't no but you know you get are we ruled by a woman are you a mumbai all of this you are mugenda mugenda mono ne kanye tumukazi go yakala nyo sent mze tamale kabaka yavude na abiranga yali ku mukoro yateke mukoro mebega yes naba andi mubwaka bwo buje buchira abaganda tugama nti mikono jigenze jijisalira ntungo bakusibye oli musibe that's what it was kibadaga zokula gogoga kabaka yishapa that's why i tell you mm. nti kabaka ng'akyategeera ali shapu museveni god yakimuyambyemu nze kyenja okuviira ku museveni ŋŋende nange mubatule talina kyampa thats ekyokubiri i have sacrifice alot nti mu buganda riot singa teyayamba mama wange yali mufu mayiga yeinsitinga ngaabantu mayiga wekamu from the same village if we don't know. Did, did, did, did, did he incite people? Yes. Okay, for Molina. Era omusajja yali agenza okwesa mama nga yali avakaabu okumayiga waafa. Yali yali minisita wa information. Mubakube mubakubire ku nyembe mubakubire ku ki mubakubire wa mayiga. Mayiga tebamusibiranga kumigwa mu lubiri. Abambowa tebamusibira emigwa genda obuuza omumba wa ge bayita gundi n'alima. Hmm. Teyavuma kabaka kabaka yani omujimba omanyi amateeka agavuga olubiri malala. Hmm. Yabawa ente bbiri omujimbi omujimbi emigwa aleega obuvubuka. so ayina omayiga and i can uh, understand hmm. nti museveni atuleetera ekizibu why diana teyali kubye kabaka ddagala hmm. the only thing diana would do kutegeera nti eddagala eririmukubiddwa hmm. liri polopa era abaalitiisa budde baali badde baani badokita be dazentire kabaka have medical doctors kati if anything happens naye pulezidenti oba abiwulira eh? mm. lwaki baganda baganda baganda baganda baganda ate odira otya dokita wakube kabaka eddagala muzeyi tugenda kuvaako nabe tugenda kudduka toja tutisira bwerere ati kyenkubuulya anda watisa since then mm. nze singa nkyaliyo kati ate bajoze kakati ate badidde omuwala w'omunda ne badya ekitongole kyamawulire bakimuwa ne sente mm. temujja kutulabako temulidda balinda ebeera kaseeko ka musansala omanyi kabaka wekiziba hmm. baali bamuyita musansala musansala nagende wa mukwano gwe nanywa omwenge natamiira hmm. nayonoona mungoye tibeezokoka kumaca naga nti nfudde genda kuswala hmm. nadduka nagenda mukibira kati abaana bagendanga okusenyengo nebamulaba nababuuza musansala aliyo taliyo lwaki akagendewa munywanyi we hmm. akanywa omumaalo mangi akanya mu nju ya munywanyi we abaana bakawulira nti bakawulira abaddu bakawulira nti eh, balindebera kasiguka musansa hmm. musansala ngaddukira mukibira nange balindebera kasiguka musansala ejo guli mukozi nimukakati sente bakyaddewo ekitongole ekiri feeke ekyokulya sente bakitaddemu simanyi muwala waani kale katubalabe ejjogo lijja kubaggwamu if you think nti eryo jogo lyamu thats why you don't advise yourselves nti dayana yali badde talabika na, na, na banda mm. no this is a, a risk venture mm. this is how we, we, you would use kabakazi doctors, doctors. Yeah. the doctors would even determine in writing mm. we have accepted after examining the condition of the kabaka that should be vaccinated kakati wulire ekirala hmm. ekigenda okutuddisa ku president abaganda bagamba nti eh, eh, bwosika ekitajjadde balyankoko hmm. weyago ntulanawe tetujja kuttirwa bwereere hmm. abaganda bajja tutta kuba nkugambye nti bano bazanyira mu ngalo zopposition the opposition people have captured buganda they want to create a situation that powers baganda on the street these people are inciting they are falling into the trap mm. the you cannot get a munyankole to carry out a vaccination ku kabaka afanna bwati hmm. as if he doesn't have his own doctors yeah. two look omukazimbayo hmm. eyetakola eh, yekka neyetakola munyumuno yetakola munkwawa yetakola mubisambi neyebajagala hmm. mwe bannadiini abakatoliki mwe mwakoze mu dmt nemutukuba mukalulu eyetakula eh, yebajagala mm. how can you tell him by you to be master of a ceremony at a ceremony where government is paying the last respects for Archbishop Rwanda? Yabavuma. We cannot fight you. We cannot protect you. we shall not protect unprotectable people mm. you have reached a level mm. gundi uno gundi alex mukulu yagamba ti omukulembeze wa uganda bwaba agenda okuvaako aziba amatu mm. era yakola ebifaananyi nga abakulembeze bonna amatu masaleko mm. aga museveni n'agalekako amusiini ne museveni eitha bad advice oba oba ali busy you ah, cannot ah, mwe mwalitudde mwaligambye tiyefe the minister of the kakati mu presidency bakomya wona wunya ali indicted abamerika baje muyolera include that boy in cabinet mm. bakomando bajja bamuyolerewo kugamba wait mm. nti look at their mistakes when you see they tell you mm. problems are like armies when they attack you they attack you in battalions yeah. we are beaten by the international community mm. we are beaten inside mm. we are beaten left right and center when you panic if you don't get eh, omuwala je ajja kulira ekitongole ajoge buli muntu kale mujoge naye fe twagenda tetukyadda mm. biringwa nkoto fe twagenda mm. nakino kyembako lyanja kibajjako kuba kijja kufiira bwereere nze manyi abaganda bawuuminga mm. nabaganda nti when you see baganda removing reasonable people they are planning a riot kakati bemuzanyiramu nti mbayo what warranted mbayo okubeera mass of ceremony ku mukolo gwa bishop nga a few days ago yavumye abakatoliki anti mwalitebakyarizoninga amatu masale mwaligambye fe abagezi twaligei nti normally minister of the presidents yabeera mass of ceremony the mm. reasonable people because we are fighting a people babalabe baffe mm. they will ask why this woman has not been massive ceremony tukita inoculation oba mm. preemptive mm. mwali mm. kubimuleza paper yamwe mba ya isolated for fear of covid omuntu mm. nategeera okay. nti mba tali ku mukolo lwaki tukita inoculation mm. nemayega naye saba kuba mugezi nkaffe katonda beyawaakiri mm. emikolo gya kabaka kweyalibadde baligaisa abasajja kabaka yagenda okubeera omugenyi omukulu nebalabawo semakuukiro semakuukiro nakabata ekiwandeeko nakiwa minisita nakisoma abaganda nebategeera nti tukwata ekiwandeeko hmm. netutwala gundi ku mukolo kubanga ono jjunju ye bamumanyi eh, ono simanyi ono omulala ono simanyi gundi omukyakaze ennyo hmm. oyo kakati ayina disensi hmm. yono ani gundi atisabanga lyamukotoleeta oleeta ono semakookiro kakati semakookiro ngaatuulawo ngakwata ekiwandiiko abo abaana oba abaffe bazzukulu baffe tubasomesa nebabeera syapu mm. akwata ekiwandiiko ngaatudde mu ntebe mm. tatula ku namulondo mm. nakikwata nakiwa omuntu obubaka bwakabaka tasobolde kujja ena esensibwa omuganda we runo nti olaba semakookiro yaleese ekiwandiiko ekyo hmm. kabaka tabikwa mu buganda kabaka tabikwa ekyoto tekizikira bateekawo mulangira mulalaanti mukibabuli nkugambye nti mayanja nkanji bwe yali ava ebungereza najja mu uganda bamubuuza nti ngozze wekka hmm. mayanja nkanji yagamba bwe twagenda bwe tuli nibagalaba akasajja kano tuze amini akomyawo njole kabagamba yanjanganje muli bagandamu abakabikwakabaka mhm. tabikwa mm. eh, nokuzika kuba sirent kunamulondo mulabako mulangira mulala eh. mayiga pite mayiga okuba ja kubwakatikiro eh. yakoze shinene nyo kubano institution eno agifura independent muririza ndagifura independent ngagisakire umufere umufere ndagisakire si akora kana kana nakora kana kana kasaja ka new vision bukakubaba kaba kamuwadu ka muzanya ah. yuko musajja akwate ka bushenga tumulabeke mmengo byabaganda naba muririza uyu muri mayiga ya mayiga akoze uririza afudo wakaba ka independent kuchi financially uririza niko bakabusa kamusa ah, kabaka ta independent mu balawe kuchi musabira da mayiga yagenda n'tabaala kakati dyonoatebasoka kan bring thee king nebamusinga mumasiro mayiga yagenda n'tabaala sente zonna n'tabaala wano n'tabaala wano nga ne unesco emuwadde sente n'amasiro bazekabaka enkuba egakuba naddira kino ekizimbe amini kyeyazimba nakimalako ekyo ekizimbe tekikuba nagu kyonna kiyuuka kiti mayiga is operating on deception naddira empologoma empologoma nagitunuza mukifaananyi kyabikira maria erubaga bibimukubye naddira engalabi engalabi gwekimanyi mu buganda babajambaje giwunyeko e babajambaje engalabi mm. etegeeza ogani ya musajja mu baganda mayiga yagiwanika ku bulange neŋamba mayiga ndimbakuba mugezi oba mugezi nganze twaligenditutrera yakitomedde teriyo mwana wa ngalabi aba mwana wa ŋoma eh, naye noddira obusajja n'obuwanika mu kibuga ate engalabi nkomole ate agibajjuddemu kabaka ayite mu ngalabi ate mwana nge musiye yagitono oyo omukazi kati ekitundu kyani musatu buli ekitundu kyani ani amugabano mayega was young mm. mayega was overwhelmed with the appointment mm. mbagamba bulijjo nti abasajja bala batusinza amagezi mm. batusinga when muswati was going to become king mm. bamutwala ebweru nasoma muloyo college hmm. gyebatwala mm. abalangira babungereza the second point gundi ano kiruba bwe yali agenda okubeera president mm. yatwala mukazi we where first ladies are trained babasomesa tuconduct yourself as a first lady, mm. first lady. Mm. nti lukwati clinton bamuleze omukazi lewenziki naye nga bamanyi nti we are planning a woman mm. to become president of the united states mm. how did she conduct herself tugeze gwe commander in chief gwe president president nakwana omukazi okolaki okolaki mm. kaka tugeze oli chancellor gund chancellor makeri mm. bawe professor kakati kinga chancellor makeri agenda ne bawe mu g8 kati ate supose yeye supose wona omukazi mm. kati ate kati nga ba first ladies you are trained mm. Okay. These people are not trained. This is the reason why you can take temuina ba advisors abasoma PR. Mujoga hmm? mujoga bijozi bantu. Mujoga bantu. Mujoga bijozi. Bacho mujana ngati muteka wani. Mumu atusomesa. Mumbere ni mumu zeta. Anje nkubuza. Nti kakati yonna bafana gana. Mm. Nti tebatu ininga bantu. Okay. Who can tell the president? Era nabaganda mudiyo musajja ngachi ntumusoke. Mm. Those elderly people. mubateeke mu state house for consultance toyinza kudya nakalema mukazi nomusindika kibuli atwale obubaka bwa president kiwa humiliating the muslims omukazi talina anajeneza which means weve sent nakalema there mm. he wanted to humiliate the muslims mm. yes nogamba gwe nti bali omunsi eyavaayo nagamba nti gavumenti yesenebanda yazunga nazunga wan nazunga egi nazunga we oyo dasiyavu kredibilite emaani wusaidi wupindi gavumenti nokwata omusajja eyawaabira besigye nga dpp nti yakutta omukazi n'omufuula chairman welecto commissioni nedda si kajogo tebalina baadvisors ejogo lyonna omulenzi yetujoga netudduka fetuba tunulyamutegawo nangakoma sikuba enyondo omutwe nga passport bantu passport bantu nze ndi mukwano gwa museveni naye ntendewaliddwa wentuuse hmm. you cannot defend undefendable things e, e, e, tuyinza kudda bali omunsi eyavaayo nakuga nti gwewase nebanda naba nga azunga kwakibisopo nokwata wono omukazi mbayo hmm. eyavuma abakatuliki najabira mass of ceremony nemugamba nti Eh, eh, gye mwatwala hmm. esente eh, ewakibisopo lwanga esente eteeke mu bokisi ezitagenda kuwaya abasajja ne bajja nti bazze zikima ne bakwata n'abakazi apo tutule nno aresi mugimpe njagala kesa eyo mugiwa emisonjagala ennaku ezi wesebakwata leti gavument give that to miso wesebakwati abantu abo munaku bbiri i will arrest those people in two days hmm. give it to me mm. poliisi neyogera ntiina gwe isit normal how many bagaga abaafa ku lyato did you see people riding their homes no. why is this it follows, it follows into my argument that they are, they, they are itching to get any factor that can power baganda on the street this is why the kabaka must be treated differently what the president can help us atinze mpulidde informationatinze mpulidde information nti abangereza baganye abangereza bagamba hospitals zaabwe hmm. nabo tebakyagala bantu bafiira waabwe eh, ate miso bwekubuulira ate owakati miso kyekimu ku bitongole ebikesi i was rated 26 mu nsi yonna hmm. when i tell you something anti originally kubanga byebogera tebikwatagana mm. esiiki nze kangubuli nabagambye nti singa omuntu wakubuuza nti wasuzeewa mirundi wasuzeewa mm. what does it mean kitegeeza oyambadde bubi eh? wasuzeewa oba oyambadde bubi in many cases omukazi yayoza stoks mm. okugjako abeggume but those who know abalabaga nti bwenzi nze njozanda weyayo naye e kenya waliwo omusajja nga bamwita michuki michuki yali mugagga nyo wano with richest paper in kenya hmm. abamawulire ne bamukuba nga alina stroke senjulifu hmm. omukazi we yeyavaayo neyeetonda why omukazi omutegeevu alina okumanya esuuti dadi ogenda kwambala suuti kyenkya hmm, namakinga nti yeeyo nesaati nagigolola nebagigolola netayi gyogenda okwambalirako engatto ne soks hmm. kabaka ajatya bwatyo yasulawa isi properly cared for nga ne kansu temuli kakati ekyo ekifaana kyezitunuuliza hmm. ngaogyeko eno masiki ey'omukisenyi hmm. galubindi ziryeno <laughs> naye kabaka kubyonna abagereka kabaka amukubyeyayinaomukola eh, galubindi ziryeayina <laughs> gundi wet anti abakuba bombi eh, abakuba bombi abakuba bombikakati tetolaba kakati hmm. abatetaira kuamba nti enkofiiro gyetwalawo era agirabye hmm. namanya nti kati oyo wantaloze <laughs> kakati ataddemu byambalo <laughs> kuba tokati tagimanyi mm. amanyi n'amakulu gaayo naki n'amaanyi gayo bwegenkana mm. <laughs> nti bakeera mu caji ne basoma mm. eh, tewali webadde azze okubba mu ssente ne bamukwatiramukyakuyanga nemusanzeemu mucapnaye aba kugenda mu kereziya yalizibyonewozitiyanazitwala <laughs> kyobalaba ebyammwe ayingira kyali na pasente newasitiya ewo tebabba ewo tebabbayo namusanzeewo you see, Kakati nkubulya ne nti look the mistakes they are making. Uh -huh. ezoandi nkugambye the president museven if the, his intelligence are not telling him mm. he should realize that one how do, how, how do governments go in africa mm. a co our soldiers cannot organize a co mm. disputed elections bubiwaini yabivaako mm. nabalekera abamerica mm. kesi nagibuukamu ono anamaca chifu justice nalwana mm. ne munne kesi nefeeyo teridda nenkugamba ekyokubere bayimiridde ku revolution they have captured buganda mm. nabagamba nti anmp in kampala is more important than 10 mps from the urban areas mm. kubanga gavumenti bazisuulira wano kakati bani basalawundinze e buganda they are planting everything okuyisaitinga abaganda this is why i say tinewunya okulaba ngaate president museveni asobola okukola naleeta omuwala naleeta ono naleeta ono mumasa he needs an efficient even if it means buying experts europeans mm. nga bano bwebaguze baloya mm. atikose babagamba bampe sente nebagana ah, what do we buy nento yepus basasudde million za dolaga kati singa kati bakwata million zange musanvu kubakawunti bajja zireeta njokkobolowooza paka hmm. paka kati bonna bamatidde i was watching them kakati nkugamba nti museveni needs a communication team hmm. an expert one even if it means hiring nepotism tribalism will not work hmm. in this he needs a communication team two museveni needs a diplomatic team to handle these americans and nabaga nti abayeropu baze wagenda kuddaku commonwealth wagenda kuddawo america which you are having mm. abamerica babateredewo blanka kyeke muti eyo tebabadde manya ofuno naseka buli alinyayo kakete ekyoki mm. if we want to develop a diplomatic matter museveni should organize a, a retreat for diplomats he has ayebale has kuteesa era infact kankubuulira president museveni to organize chang once he rather organizes a family meeting all of the problems don't originate from chang <laughs> all of the problems originate from this from the paris abatawanye eggwanga bonna bamufamiekyankwanzi tebaliyo eri amala biseera mm. olumbe luli mu state house bebalwanagana bebalwanira kasooli bebalwanira amata bebalwanira bizinesi bebalwanira eh, eh, polo zamasanyalaze bebalwanira muleya bamustatehouse hmm. kakati ya america what these people don't understand abaamerica balaba nti museveni agenda kulisayaling but power will be given to the mafias this is why the americans will dismantle the mafia gang okay. okitegedde nti abaamerica balaba nti museveni hmm. bwavaawo mm. mm. we shall take uganda to somalia, somalia. organise igundi co trafficking mm. enjaga mm. obubbi bwonna buli luddawa wano, wano. Mm. kakati bakitegedde nti wene museveni desires wa the possible successors nti baba bavudde mu kibiina kyabayaga okay. america will dismantle capity bombi bonna kumpinkutulabeko nga batembenye mujejitembathis is what the, america, the, the americans are doing the americans are, uh, are, uh, are, uh, are predicting mm. that when museven retires in five years or te mm. they would be successors a criminals they will have a state like somalia mm. sponsoringa criminality mu region mm. that's why the americans are tough on you tebalibayo kirala ask me okay. badda ku zoom ne bagigwamu mm. ekyokusatu president museven akkirize badokita ababe bakolagana abakabaka okay. katusabe katonda nti edokita eddagala diana lyeyamukubyemu terituletere kizibu naye bwekibanga muli mu tribalism hmm. nga teri muntu mulala yenna asobola kuba kabaka ddagala awo mugudanti babuulidde hmm. mugudde mujja tutisa fe tugenda badinamusinga naye ngotundinamusiyu anti nkubuuliraneda neda sijja kukkiriza siyinza hmm. kukkiriza nti purezidenti yetawulira butambi bwe bakuba omuntu nagamba nti omulambo gwakibisopo lwanga bagutwalako ekisozi nebagwijjaku obugere era i repeated several times hmm. bikamu zefakekyo hmm. laba abo bawagezi bamuseveni labaako akasajja singa banamusize nti kabaka isdad mayiga yaligambye nti gwetwala bajo ngaali ewawuhulu kinya nti afuddeki hmm. singa kampala yakamuliro singa kampala yakamuliro singa batuse edda so if you are messing up your selves siina kyembafunyemu kinene to die for ngamba balabanga nti violent marriage must be beneficial to the family siina kyembafunyemu okujaku okunjoga omulenzi okunya ku mutwe nokukola kyina okuba mawulire bwemubanga you are messing up things mm. nga muzimesinga mukwate nekitongole kyamawulire irumuwala je irona je irolya je bagwe wali sente balalambwa mm. if you mess up your selves ate zesivambyabufuzi egolo gyobadde okuuma omupiira wegukyuka oteebawa ekisozi eh, ya motoka gasi egikubawa ekikuba kifa nye politics gyobadde eh, okuuma jerasiri omupiira bwegukyuka otebawa awondi you nembaga nze sijja kuttibwa bintu byange kolaki sijja kubula bintu byange you continue making mistakes after mistakes It, is the time hmm. the Kabaka's doctors to take a prominent role. True. nga badokita bakabaka bebakolaki bebamuliko mm. badokita bani kakati eyo fomu temugimanyi fomu eyo eh, gyevaccinatingirako eh, eh, mm. ega nti anything that happens after vaccination is your responsibility oyo nabagereka ajja kuduka ate bajahetinga famiy bajihetingakoze mbabulirbuzibu bugana kubanga sente ziva wuwe ati yenkubuulira yazinsente ziva wuwe ah, oba tebalina sente museveni abawe museveni ah, ah, atuwaddeyo kati ye museveni fe atuwaddeyo batutte ekimutwalisa dayana dayana akube kabaka egundi eh, oh, teri muganda abikola ono ono kabaka gwalabyafaanana bwatyo batugaye nti museveni yeyamuse tukyali abaganda bagaa nti okyali kugwagundi simanye ndiga erinnya enyumba akibisopo bamugamba museveni mm. akatambi akakuba era singa mbadde nkyaliyo mu state house mm. we wold have a replay of that gund recording yeah. and we study since then didnt museveni meet mango leaders mm -hmm. why did he say it what, under what circumstances naye fe museveni atuwaddeyo batutte tetujja kukkiriza no situjja kukiriza ffe kukola mistakes zebakola nti obwo bwe mm. nze nja kujja ano namusinge omukazi ah. ayingidde obusiraamu ayingidde obusiraamu bamukomola eh, bwe nyambulamu saati ya museveni nenjekanyuga eri nenteekamu endala kinene nnyo eh, size mbeeramu tisaati zange bazigula bwenabakubira enkofiira emitwalo ebiri bagigula mbalaba babeyambadde babikulya balungi mulimu fe tuli kubakolaoe kabaka isu wetwawukanira ensi etuuka ekiseera nokkiriza mm. abasajja banywa enjaga ne banywa amayirungi ne banywaki mm. naye katonda abaga nti munyuke tebaliwebabakulakobukuzinti eh, kyenkubuulira mm. ebyo byonna ekibabikisa abaganda bantu bayike muki kukubo yes banoonya bantu kukwa gundi yagambye katholiki kyakinjebaza mm. yayanukula bobi wine kiki ekita abantu baffe birwe bataafa yes lilo batafa mm. naye you are inciting the population okuleta mbayo mm. you are inciting the population diana okujawo nakajala nakuba kabaka eddagala mm. onugomola bali furail bagambe nti dokita wa museveni yali mukubye mm. dokita kiseka yali musawo emasaka yafa tayingidde mu ekereziya mm. bwe nebaleeta omusajja omukatuliki yali ayina hart problem nakutuka omutima kiseka yayita mu dirisa olunaku olwenca kumane pozi mbeera nezitambula olunaku olwokubiri program shaptok saa 3 paka saa 5 olunaku olwomukaaga mbeera ne program zabike okuva kusanja nesaa paka saa 8 nga tuwa n'abantu abenjawulo batuna ensonga ezikoza muli mu ggwanga abenup nrbushen abalawe tubeera nabo nga twogera ku nsonga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abasiramu bageza ekisiba ekirungi era nga mbasaamubeere nga mwenyeza mungu abe nga tusasira binaabe bitusobeza omwaka guno ogutambuddemu ebirowoozo by'owulidde mu puroguramu eno si bya stv abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu sekinnoomu stv eruŋŋamizibwa ekitongole kya uganda communications commission STV, select for fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters, my brothers and sisters, my brothers and sisters, my brothers and sisters, my brothers and sisters, my brothers and sisters, my brothers and sisters, my brothers and sisters, my brothers and sisters, my brothers and